कितनी धूप है आज ओ oh गॉड कहीं इस गर्मी में मैं पिघल न जाऊं भाई साहब कितनी गर्मी है यार oh, no. दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं दिख रहा अब तो लगता है मुंह पे पसीना भी सूख जाएगा काश कोई बंदा दिख जाए जो मुझे पानी दे दे एक गुड कहाँ पे होगा कहाँ मिलेगा कौन होगा अरे वो एक बंदा उससे पूछता हूँ उसके पास जरूर पानी होगा सारा पानी जाऊंगा एक बूंद भी किसी को दूंगा मैं एक बूंद पानी की कीमत सिर्फ मैं ही जानता हूँ भाई भाई भाई भाई यार एक एक बूंद पानी पिला दे यार सुबह से कुछ नहीं पिया यार प्लीज अल्लाह के नाम पे एक बूंद तो पानी पिला दे यार ये तेरा भला हो यार गला सूख रखा सूख रखा यार प्लीज यार एक बूंद पानी पिला दे भाई तो तेरे पैर पकड़ते हैं प्लीज यार पानी पिला दे यार प्लीज यार तेरा एक है बोतल दे दे भाई प्लीज भाई अरे अरे प्लीज भाई दे दे यार तेरी ऐसे की तैसी हट साले पानी की बोतल नहीं ला सकता कैसा आदमी है हजारों जिए होंगे इश्क के बिना पर कोई माइका लाल नहीं जी सकता पानी के बिना एक बूंद पानी बिना को बंदा मर रहा साला इसको तो मैं अभी समझ सका करूंगा साले को Run. One long angry line later. 아, 아니 아니야. 방해반이.